ვიფასო თანაპარტიელებო პირველი რესპუბლიკელებო მოგილოცავთ დევანდელ დღეს დღეს ჩვენ პარტიულად 35 წლის გავხდით ეს ბევრია ცოტა მე არ ვიცი მაგრამ საკმარისი რომ არ ფაქტი და ამას გილოცავთ ყველას გულიდასული დღეს აქ შეგრებილნი არიან რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრები ცხადია ყველა ყველას ვინც აკოფნას იმსახურებს კულტურული კონდა ჩვენ პარტიის წევრებს აკვირმოვიწოდეთ მაგრამ მინდა აქედან შევეხმიანო და აქედან მივლოცო ყველა რესპუბლიკელს ეს მნიშვნელოვანი დღე მე მინდა მიესალმო ჩვენ სტუმრებს მათთვის ორი ციტყვას ინგლისურადაც სადია ვიტყვი I'll address later to our guests in English after a few minutes. აა, თუ არა დიდი მადლობა მათ. მომზანებისთვის მინდა ერესალმო იმ თანამოქალაქეებს ჩვენსას ვინც პარტიის წევრები აბრძანდებიან შესაძლოა რესპუბლიკური პარტიისთვის მაცარდიუცია ყველას ამას ჩვენ არასოდეს ვეკითხებით მოქალაქეებს მაგრამ ვისთან ურთიერთობა ვისთან მეგობრობაც პარტიისთვის ყოველთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ექსპერტთა წრეებიდან ჟურნალისტებს მოგესალმებით. ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მოგესალმებით. ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მოგესალმებით. რობელმაც მოახერხა ის, რომ ჩვენ 35 წლის იუბილეს აღნიშნავთ ზუსტად ასე ამ ვითარებაში და რა იმ ვითარებაში, რომელშიც აღნიშნავს დანარჩენი 34 წელი. <laughs> მე მგონია, რომ მანამდე სულ ოპოზიციაში ვყოფნი, ესე იგი ბოლომდე ვერ ახერხებდით იმას, რომ ბეზეიმა ახლა გვაქვს საზეიმოც, საპასუხისგებლოც. არ ვიცი, თვითიც მეტი გვაქვს. შესაძლებლობებიც მეტი გვაქვს, პასუხისგებლობაც მეტი გვაქვს. 35 წელს ვართ და უნდა შეხოთ და მოახერხოთ ამ ყველაფრის სათანადოდ დარება იმ ჯურჩის. მოხარული ვარ რომ ჩვენ აგვესწრებიან ჩვენი კოალიციური პარტნიორი პარტიების წარმომადგენლები ჯერსალები ირაკლი არის აგერ კადაგიშვილი ზვიადია ძიგური ფორუმი ხოლესენებად ხან არის ხან არ არის შეიძლება სამი არის <laughs> და ვირაკლი ჩვენ ახალი პარტია ბატონი ბიძინა თავამზარმოადგენს მას ა ჩვენ კიდევ ერთ საერთ თემას ვზეიმობთ ეს არის ლიბერალურ ინტერნაციონალში რესპუბლიკური პარტიის საბოლოო გაწევრიანება ჩვენ თამამა თამამა თამამა ეს მიგერეს დაშის დაკვრა ცოტა ეს გვაქვს აბოლიციონერი. 2005 წლიდან ვარ ლიბერალური ოჯახის წევრი, ევროპის ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის წევრი და ჩვენმა მეგობრებმა კოლეგებმა ძალიან ბევრი მოწესი იმისთვის, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს საქართველოსთან სიმართლეა ჩასულიყო ევროპის სხვადასხვა სტრუქტურებში და ჩვენ გავხდით ლიბერალური ინტერნაციონალის სუფასოვანი წევრიც, რომლის კანდიდატი წევრი ასოცირებული წევრი ვიყავით ასევე 2005 წლიდან 6-დან, ვალოთ. და ამით დასრულდა ჩვენი ინტეგრირება. ინტეგრირება ლიბერალურ ოჯახში. ახლა ერთი საიდუმლო რო თქვა, რომ მედია ხო არ გადასცემს ამას, გადასცემს. ჩვენ ლიბერალურ ინტერნაციონალში 2006 წლიდან თქვენ სულფასოვან წევრობას ვარ ვერ ვახერხებით იმიტომ რომ გადასახადი საკმაოდ მაღალია მარცლასი მარცლასი და 6 წელი ვიყავით კანდიდატები იმიტომ რომ გადასახადი იყო 5 ჯერ 6 ჯერ ნაკლები მაგრამ ახლა შეწყვა უკვე მართალია დაფინანსება პოლიტიკური პარტიების არ გაზრდილა მაგრამ იმ შედეგებიდან გამომდინარე უკვე სიცხვილი იყო ამის რა გადახდა ამიტომ ვისურვებ რომ შევძლოთ ჩვენ ამ ყველაფრის სათანადოდ აა მოგვარება საბოლოო ჯამში აა Dear guests, Your Excellencies, thank you very much for coming today here. I apologize for being late but the other responsibilities which I have during last six months or so makes sometimes it difficult to be at the same time in three, four different places. Uh, but uh, I'm glad that you are here. I'm glad that you are here uh, supporting not the Republican Party itself, but multi-party democracy in Georgia. And Republican Party being one of the players, one of the uh, components of this uh, colorful spectrum of Georgian political parties. Of course, we have some ambitions that uh, we are the oldest party. We try to uh, establish true democracy internally, first of all. We are proud that uh, in this party, the leaders, chairpersons are coming and going, but they are staying with us. I want to welcome David Berzenishvili here, who was the chairman of the party before I came and took this position. Uh, Ilya is traveling somewhere. He is on conference. Uh, was the chairman previous. And I'm especially proud to uh, announce that we have Mr. Vakhtang Zabiradze, very first chairman of this party, who was chairman since 1978. Vakhtang, where you are, please. Vakhtang <laughs> Zabiradze. Church chairman, one of the founders, together with the brothers Berzenishvili and some other people who are here together, and this is the firm foundation for us. And we believe that the many generations will come, take leadership, take these positions, then time will come. My time is coming soon as well. And so after October this year, there will be different person standing here, but for sure I'll be standing somewhere here around. We will continue, we will continue our job. We are thankful for everything you have done for democracy in Georgia, and some small share of your doing is coming to our party as well, and thank you for that. Kagumatus, Gilotsap, Ատոն բիցինա ստնդապ թող, այդ սպովեսամոս չիկիտ მოგესალმებით. და მივუწოდეთ ჩვენს რესპუბლიკურ პარტიას 55 წლის თარიღი. საქართველოს ცხოვრება ადამიანების უძრავმანის პოლიტიკას გვაძლევს უთმობდა გაოცებს ის 55 წელი ზადი. თითქოს სადღაც გადადის და კომუნისტურ დროში გადადის 58 წელს მიგვიღეთ 1958 წელს და რა თქმა უნდა საოცრება და აღმოჩნდა რომ პარტია დაფუძნდა ამ დროს და პრაქტიკულად დაფუძნებლები უფრო მეტად ისინებად მოიხსენიებენ უნდა ძმებმა ციხეში გადაარეს იმ გარკვეულ ციცით და ეს პროცესები იყო საქართველოს არაფერი უკვალოდ არ რჩება ამას მიგარმე ხაზი გავისვა ზაბირაძე ბატონო რომელიც გავასწრებთ ხაინდრავა ძმები ბერძენიშვილები რომელმაც მოახერხეს და დამატებინებაში ცეხობობოდნენ არაფერი შემთხვევით არ ჩნდება თქვენზე გაიზარდა თაობები და ისავლეს პოლიტიკა. ისავლეს ძნება სახელმწიფოს თუგნებავს. გასაგებია რომ ეთუბა ყველაფერი ძველდება და პოპულარობას კარგავს დენლელა, თუმცა თქვენ არასდროს არ დაგიკარგა პოპულარობა ისეთ დონეზე რომ თქვენ ამობილი ყავით ყურადღება რომ ისაცები იმ წინ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტში რაც საქართველოს შეაცებდა. არაფერი არ ხდება შემთხვევიდან, რაც მთავარია ის ტრადიციაც რომ გაიზარდნენ თქვენზე და ის ანდაზაც თუ გამონათქვამიცაც ქართულად ის ურჩევნია მამულსა შვილი რომ ჟობდეს აი შედეგი გენერალური შედეგი არაფერი შემთხვევით არ ხდება არ არის შემთხვევით რომ რესპუბლიკური პარტიის დღევანდელი ლიდერი უძღვება პარლამენტს არაფერი არ ხდება შემთხვევით და გამოცდილებაც წესიერებაც და ისიც მე დავითან მე ვარ მასაუბრები თუგნებავ თქვენზე და შენზე ვირადებ დავით პრეტენზიულადაც თუგნებავ ესენი იყვნენ ჩემი მასაუბრები და მათ ძალიან დიდი სული აქვს შეტანილი ჩემს დრევანდელ ბირონებაში და ფორმირებაში იმდე მადლობა გადაგიხადოთ ამისთვის ძმებსაც ყაინდრებისაც ბაბირითისაც და ყველას ის დასაწყისში და სათავეში ამ რესპუბლიკური პარტიის დაფუძნებაში და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ მოახერხეთ და ძალიან ნიშანდობლი იყო ის საიდუმლო, რომელიც პრესას გაანგულისუფლებაში მაგდეს. შეიძლება ღიმილი და ივორი იყოს, მაგრამ ეს არ რეალობა. ეს ეს მეუთითებს თქვენს წესიერებაზე. თქვენზე მე რა დასამალი რა ხო იცით საზოგადოებაში გაჩნდა რაღაც ნაწილი რომელიც არ ეთანხმება ზოგიერთ თქვენს თქვენს პოზიციას და შეიძლება გაგებითაც მოიგიდოთ ამას შეიძლება მართლაც რაღაც გეშლებოდათ მაგრამ არავის არ აქვს თქვენზე ეჭვი რომ თქვენ ხართ კორუფციაში ჩაფლული ან რაღაცას გასხმედებს ახორციელებთ და ახლა თქვენს წესებში არავის ეჭვი არ ეყარება შეიძლება ეჭვი კონდეს რაღაც გამონათქვამებში და რაღაც პოზიციებში მაგრამ გადამწყვეტია ის რომ თქვენს წესებში არავის არაზოს ეჭვი არ შეყარებია და ეს ძალიან კარგი საფუძველია დღევანდელი ჩვენი ყოფისათვის დევანდელი ჩვენი გარდამავალი პერიოდისათვის, დევანდელი ჩვენი თავრობისათვის და ჩვენი ხელისუფლებისათვის, როგორც კიდევ მოხვედით მოხვედით პოზიციაში, ინტერესებში შემდგომ და გილოცავთ გულწრფელად, ამადროულად გილოცავთ, რომ თქვენ გახდეთ აა ლიბერალური ინტერნაციონალის სრულფასოვანი წევრი, თუ 2005-დან მე მეგონა რომ ამ დროს ჭირდებოდა რომ სრულფასოვანი წევრი გამხდარიყო, თუ რთული არ ყოფილა. ხა გამოცემული უკავერცა და ეძებო გადაწყვეტილება და მე ამასაც მითხარი გავუსვათ მადლიერით მოიხსენიო ლიბერალური დემოკრატების ძალიან ბევრი წევრი და თვითონის პარტია. აქაც თქვენ ძალიან ღირსეული არჩევანი გააკეთეთ. რამე თუ არჩევნების პროცესში ევროპელებიდან ყველაზე დიდი დახმარება მის გაგვიწია, გაგვიწია ზუსტად რომ თქვენო პარტნიორო პარტიამ და თქვენო პარტნიორებმა გაგვიწეს და ზუსტად რომ ლიბერალური ინტერნაციონალებს აქ ძალიან დიდი წვლილი იმ პროცესში რაც საქართველოში ვითარდებოდა და გარდა ხაში რაც საქართველოში მოხდა თუ რომელიმე პარტიას მიუძღვის ამაში წვრილი ევროპელები და თან საერთაშორისო და ეს გახლავთ ზუსტად ლიბერალური პარტია და მე დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ამ პარტიას ასეთი იდეოლოგიისა და ასეთი ჩეშმარიტი თანადგომისათვის დემოკრატიული განვითარებადი ქვეყნის პარტიებისათვის.